find find پیدا کردن یافتن find Can you find it? Can you find it? Can you یعنی آیا می توانی و حالت سوالی این جمله است. You can تو می توانی حالا کن میاد اینور سوالی میشه Can you یعنی آیا تو می توانی find پیدا کردن یا یافتن it آن را و اون چیزی که داره در موردش صحبت میکنه Can you find it آیا می توانی آن را پیدا کنی Can you find it Can you find it We have to find it. We have to find it. We have to برای بیان الزام و اجبار استفاده میشه. We have to یعنی ما باید یه کاری رو انجام بدیم. کدوم کارو؟ Find پیدا کردن یا یافتن. It اون چیزه رو. We have to find it. ما باید پیدایش کنیم. We have to find it. We have to find it.